Мало, не смешно, идут не приемлемы. Thank you. 这大都是。 bye, bam. Поправляйся, уже. Я не знаю, хуйня, что здесь страдаю вместе с вами. Блин, а есть пиво там, ну что-нибудь такого, связки, знаете, типа глоточек или водки? Давай, сайт было. Не может быть. Не может быть, нет, без сна. Ой, бля, там мы не про, ты мне говори, тогда, да? Что, надъехал? Чего? Чего, чего, чего? 네. do Goiás. грязные мысли Разъем! Разъем! Разъем! Во время выступления вы поменяли название. Давай. Брось. погнали. А, бумажка, бумажка.